Ba, besteak beste, minorizazioaren ajeak direlago. Eta minorizazioaren ajeak dia sozialak, dia psikologikoak, dia hor josia zurmendik esaten duna, ez? E, izkuntza minorizatu bat ematen da herri minorizatu batean. Pertsona minorizatuen e, komunitate baten. Ez da bakarrik ez hizkuntza bezik eta zu, persona bezala, zure aurrekoak hizkuntza horren galera edo hizkuntza horren berreskurapena. Hori dana zure buruan dezu esan, guk geuk ere gure gezurrak sinisten ditugu, ez? Ba, zait, emakume batek sinistu ezak amezela, urte eskeia da igual emakume batek ezin ditugu zauztiak egin. Bai? Ba, bueno, hori gizartearen mezua eta gu azkenen gizarteko jendea da eta ez da erresia esatea ez ez. Hau kontrakultura bada azkenen, eh? Da, zoaz, korrenteren kontra. euskara ezin da inposatu. Bueno, bardun lehenengo badera eta, eta gaztelera bai, Ba, ba, erantzun marko du, hori esaten duena, gaztelera, gaztelera esan dezak ez da imposatzen, no ez da imposatuko. imposatzen da politikoki, sozialki, e, juridikoki, alde guztitatik, imposatzen da. Askotan, imposizioa bai. ditze zaio, hizkuntza baten normalizazioari. Bai? Izkuntza bat, gutxiego egoeran daon, hizkuntza bat normalizazio batera iristeko neurriei esatez aien imposizioa, Lehen esan du, e, eh, emakumen eskubideak, edo berdin dit, edo ekologiaren aldeko borroka, edo, edo euskeraren aldeko borroka, edo subordinaziotik datozen, edo langile borroka, datozen egoeratako borrokak, e, zindia erosoak izan, bere horretan. Bai? Esan nahi du, emakumeak egun behar bali madeu, ez da forotan, edo tokitan, edo anadala, esan nahi du, gizonen baken duen barko dela. Horaxe, numeroa dira. Hemen amar lagun daude, bueno, ba, emakumeak ere aukera izan behar bain badute, gizon asko batzuk egin beharko dira. beste inbeste, inbeste, baina bueno, hori da asumitu beharko litzateen gauza, ba, nik uste, hain zuzen, esan behar da ezke, neurri hauek normalizatzaia die, neurri hauek justizia sozialekoak dira. Bon, justizia soziala inposaketa bada? Inposaketa bada justizia soziala? Hizkuntzaren normalizazio inposaketa bada?